أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PWT Banyu Giron atau Zentrios Banyu Giron juga Imo Banyu Gideon juga yang melalui 2 meter band 14103 atau 14803 atau 14814 juga 14393 atau juga yang melalui RPO lainnya juga yang melalui radio-radio FM, Al Cairo FM satu maupun dua, Abu FM, Permata FM, Banyugiri FM, juga FM-FM yang lain, atau juga yang melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara atau yang melalui sound sound system sound sound aktif big sound juga yang melalui konferensi telepon atau yang melalui media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. langkong dimin ngamri kan lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kidon. Kira kita bersama ngaturin kenceran Fatihah. Kita aturkan kehidupan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serang setiap keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga dalam Epon, para tabi'in, dan tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarayah, guru-guru petuan guru setajaban, guru-guru datas sakit, pengesepo, pengesepo laki maupun bini. lapa-lapa lepas-lepas, bangsa sejamaah. kanca-kanca kenalan-kenalan murid-murid santri Petan Kudus saja. Orang yang saya kebaik fokus di Petan Kudus saja. Saya tolong lah orang siapa apa untuk Petan Kudus saja. Aturan kenceran kefokusan ke aku Petan Kudus saja. Orang yang saya atabasul Bantan Kudus saja. Bantan Kudus saja. Bantan Kudus saja. lakek maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyu Gidon. Siapa nanti kaltunya? Kita khususkan dekat Amna almarhumah binti Pak Zainal Payudan Daleman siapa nanti kaltunya tanggal setong Ramadan hari Kamis tahun 1444 Hijriah. Al-Matar Setajanah and eh, para solihin, para guru, para bangsepoh, Ben malmater kenging barokah barokah pon saya kesebut. Malmater petan kuda saja. Seorang anak foto petan kuda saja. Keluarga petan kuda saja. Santri-santri petan kuda saja. Jemaah petan kuda saja. orang yang saya tawasul. Kebantan kuda saja. orang yang sangat baik fokus dan betul kepada saja muka-muka senantiasa mendapatkan keriduan sarang pengampunan Ibn Allah Subhanahu wa taala dengan serang belas kisah yang ipun Allah swt. Al-Mantar Kenginga, pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah, ipon Allah. Al-Mantar Kenginga, barokah, barokah pun pengajian, barokah, barokah pun kefokusan, barokah pun bulan Ramadan, barokah pun pasaan, barokah pun kefokusan, kefokusan. Dalam bulan Ramadan, barokah pengajian, terjukan, wal-Mantar, barokah, barokah pun para ulama' barokahna para aulia, barokahna para syuhada, barokahna para solihin. Barokahna para guru, para pengasuh, malam mentari, para nak tambah barokah umur, barokah ilmu, nak barokah harta, nak barokah rezeki, aban, barokah nak foto, barokah keluarga, nak barokah santai-santri, nak barokah jemaah, nak barokah jamiah man mantar dengan tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu wa taala ditelan jalan epon betul Allah berana kecemburan kecemburan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat Daripada yang tambahan taufik serta hidayah pun Allah Subhanahu wa taala telah jalan apa wa Allah daripada kecemburan kecemburan kepimpinan kepimpinan malam daripada pernah kuat majerah kalau ban kepang ibran tak putuk aku ya utang yang bantu dia berjalan potang bawa tangan muka muka berjumpa rezeki oleh rezeki halal si barokah moga-moga ibran husnul khatimah panjang umur mata kalau benda kana bina Allah Lancang umur adalah menjunjung tinggi agama Allah yang pernah sihat berselamat, aman di di musibah, di dari bencana, di malapetaka. Selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim dan syadolim, dari tingkin orang yang setengkit, telepon yang setelah, pada nyala selanya lah, ganggu dan ganggu. Yang eh, pernah selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kelin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mate, na ate. Al-Mantari berada kuat iman dan kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di ngudi dalam dalam panipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa rosaki perjuangan-perjuangan pun para ulama dan al mantari pada tetia sebab tetia jalan, tetia perantara kaku kuat Islam dan umat Islam tetia jenis Islam dan umat Islam menang Islam dan umat Islam Al-Mantari pada na oleh ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah.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 Alhamdulillah kita paringin kenikmatan setak kening bitong, setak kuat mitong, nikmat saya paling agung dibandingkan nikmat agama. Termasuk nikmat agama. Jika dinto kesempatan atau kemauan kita saat makin keangkui mengikuti kegiatan pengajian. Majlis ilmu Kak Dinto di luar bulan Ramadan lakar lemul Tepat di dalam bulan Ramadan, pandai kesajian mulja'an boleh. Orang yang saya hadir dekat tempat majlis-majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, yang kesempatan dengan keadaan tepat dengan ibadah setahun. Dan apa yang Rasulullah kulakukan Naib bin Arash. Manabi ngalang kengaki solat berjemaah. Eh, dalam bulan Ramadan. Sapan-sapan rokaat. Kento bekal ebelisin kotah. Dengan suarga. Sekotah gelap. Posak dari kenikmatan-kenikmatan ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dari ajunan ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saya kebaik fokus dek orang sepuluh dua, bapa maupun ibu ni dalam bulan Ramadan. Maka bakal ngolek. Keuntungan nyolatin serang ajunan ikhwan Allah kalau kalaban pengolatan rahmat, kalau kalaban pengolatan nisar. Dan orang mereka pun lecek kerat dunia mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang aku boleh fokus dia korang sebuah dua di dalam bulan Ramadan. Bekal ia latin serang ajunan epon Allah kalau ben pengolatan rahmat. Orang-orang semata kehajat orang lain dan di dalam bulan Ramadan. Maka yang patah kahajat Put lakut ni tini kiamat Saibu hajat Dan saya patah kahajat Apa ni ke orang kedua Maka beribu hajat Siapa kali petaka serang ajunan Epon eh, Allah sebagai balasan Epon eh, Ya eh, petaka hajat Ku lakut dan tini kiamat Saibu hajat Saya dapat serang orang orang bini senyap senyopri dana lakin dalam bulan Ramadan oleh kenceran epon Sayyidah Maryam bin Sayyidah Asia Sayyidah Maryam bin Sayyidah Asia Sayyidah Asia kentok binina fir'aun King islam sida asia ni ka fir'aun kafir seber kafir Jadi sida Maryam kadin tu terus berusaha kangkui nyelamataki orang-orang Islam langkong-langkong Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu perlindungan epon Sayyidah Asia. Potre epon Sayyidah Maryam tapi dilindungin serang Sayyidah Asia. Dilindungin dari epaten Fir'aun. Dan adukung Sayyidah Asia itu dekat dakwah epon Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat Sayyidah Asia Kak Dintoh main nang menangan sarang Fir'aun. Cencian siapa segala bengkang. Siapa segala abengkang. Ya maju setuju Fir'aun. Fir'aun tak patut tawa main. Kalah dia ke Asia. Akhirnya, Sida Asia kento nuntut boh tulis pasal kang bengkang. Wah lara pakah ini jajah-jajah wai. Jajah lain wai boh tulis. Abang kang Inilah ben tak usah maksa sengkau bengkang. Ben sengkok ben ebrik nah perhiasan siapa macam-macam sewarna warna Tak bisa. Kau tu tekanin. Kan Fir'aun dan pengiran. Mempasaran tak, ne, tak nekanin cenci kan berarti. Benih pengiran. Mun lecek. Cing pengirannya pengiran kan tak kira lecek pengiran dia mempasaran ki mengelak berarti lecek Mau lecek benih pangeran tak warja aja orang cek pangeran oh tak ning lecek yelalah terpaksa imayuk lain bengkang aku Jadi orang-orang yang kenal lain Pernah kejen tak pasal jepah burung siapa ngira naga? Ya Fir'un makbul ada pangeran abengkang. Apa ada pangeran ingat ruang ni? Apa senang? No dusin. Tinggal abengkang apa senang no dusin. Ayat terus, kabar panik terus menggelinding. Sampai akhirnya banyak orang tak percaya kafir. Nikah perjuangan pun sida asyik antara lain dalam perjuangan ekspansi di Asia. Bagaimana sekiranya orang-orang pada kata percaya tak noroten dari perintah Fir'aun, kangku nyempe dekat Fir'aun ngangkep pangeran dekat Fir'aun. Si de Maryam Ummi epon Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ummi Nabi Isa. Orang sezuhud sedak lebur katanya. Lakon asolat apuasa. Tak pernah tersetting benda yang laki. Tak pernah esting orang yang laki. Ya, ta'arakah punten, ta'arakah. Cuma ngakuin putra Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Tanpa bapak. Si De Maryam itu takut. Takut ke omongan manusia. Mumpasanan dekian sekok dia lahir. Dia ada mau omong na orang mapas engkau ngandung ya. Akhirnya ngongse si demar jam gento kangkui ngelahir akini kan ngongse. sempat jadi tukang sapo na ning Masjidil Aqsa. Ting lahir apa ni kan ke paskun eta pedaki pada erna tabu de erna eta pedaki de kekan bungkan. Langsung lahir. di mana bi terokem pengalahir. Fatihah. Fatihah ada kesidah Hawa. Fatihah ada kesidah Maryam. Ada kesidah Asia. Ada kesidah Hannah. Sayyidah Hannah, Sayyidah Hannah Kak Dinto. Ummi pun Sayyidah Maryam. Juga Cukain kasih dah Ummi Salamah. Ummi Salamah. Benda kasih dah Zainab binti Jahshin. Benda kasih dah Khadijah. Percukan dak kasidah Fatimah. Tawasul galaban kadit toh. Kangkui kempangah. Lahir anak. Siti Maryam serang Sida Asia kan tu orang-orang bini pelian. Siti Tidhu kona Sayyidah Aminah. <coughs> Sayyidah Aminah. Sehingga lahir aki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kona Bani Kesidah Maryam bin Sayyidah Asia. Syedah Maryam, Syedah Asy. Ketika jaran saya kagumin dua orang bini pilihan pada kesidak Maryam serang sidak Asia itu oh, luar biasa. Namun kelebihan baru kepon bulan Ramadan, orang senyum pergi dari laki dengan bulan Ramadan nikah. Eparingin kenceran epon sidah Maryam serang sidah Asia. jatin latin la kena. Kerana perida na lake. Teng tepak la apu ka, tepak asa ora. Alatinin lake. Walaupun sebenarnya aneka ke lake alatinik bini. Ata anak mesti nak ke laki. Ata naki si bini. Tapi ni bini kerana nyopri dan si laki. Ni bini si ata anak. Sinya saki kelam fina si laki. Ni bini kerana nyopri dan laki. Mesti nak laki. Senya saki angku ini wini. Tapi nyopri dan lelaki. Untung ini wini. Kebiasaan dan imat huru penikah. Untung ini wini. Ini wini penikah oleh kenceran epon alatin laki. Kangku nyopre rida epon laki. Hasilah ke panikang kikotu kencang mabunga ada kesibini. Karena ampunlah banyak kelakuan-kelakuan atau berkewajiban-kewajiban epon ke lake eh handle ni wini. Semestinya panik kelakuan ke lake eh handle ni wini. Eh bini ampunlah banyak pertolongan. Seata nak aki senyuci aki, siasa apuan, banyak kau fokus bini bani Maka umbah menik bini bani ke tempat ke bini secerempet. Yang kau tu memaklumi pun. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Langalah kasi bini senang sampun senik bini bini kalau kamu mengejami ngejami terus itu orang boleh nak apa lakar lah sikit lakik bini kan pun lebih banyak tak alak sana ki kewajib nabonan kalau ben kebagus nenek bini tetapi umpam nenek bini bini kepada saya kurang saya Sila ku abu tebu ni benian. lebih-lebih tinggal lah perak telas ni. Ni kini bini ni kamu puas macam-macam permintaan ni. Kau bedek sengak nikah. Celak sengak nikah. Lipstick sengak nikah. Si bisa menggeloing. Minta kelampi potongan nikah. Potongan nikah. ni ke apa macam-macam mental anak bini gek lakek kimon bisa meliakin tak bisa ki la lah, sia sen lain biasa ni bini ingat kan eh bini ni ka cet banyak semata duitan mendik pesek ke sak bini kangkui keluarga tapi kangkui berti bini ตกลบินยาเว้ยคุณเว้ยกังคุยปริบาดินแต่เตอร์ปนเอวินเนี่ยคำปนละบินยาอาเป็นต่อเกลักเกเก่งมันตะปะกับผู้กบิอาสนะสลากเกะในกระสงสอบยันสลัดตาตานาที่บี kuncia sekone acen keluh manis keluh kurang manis mak kunis kenis bon semacam mana, banyak tak kata cocokan kini bini nyepredi dana selake letorot sini kemas jatuh kerbulan kini kini nyepreh pidane selake nek karo pak keuntungan bagi nek wini dadi pengat pengat apa penghasilan keuntungan saking makhluk panika bersih berhak kangkui eso jutin niscaya ni winik panika kotua sojud dek selake kangkui ngaku ngaki dek kahan selake Cuma karena tak ada makhluk sihat kan kui eso jutin. Maka ki tekalah kan tak boleh eso jutin. So jutin kalau berniat aso jut. ni ada aso jut. Ini kan kena aso jut. Kan kun pola na apraktek ni salah. Ingat dengan sojud tu Tak masalah. Inca saking berde makhluk sehat eso jutin. Maka lakin benik kasih berhak eso jutin benik bini. Niscaya ni bini wajib aso jut kasih laki. Cuma jaring tak oleh pun tena sujud ka makhluk. Timin pada orang berduwis acabis ke kanjeng Nabi kajing Nabi. Artinya makin masuk Islam kajing Nabi. Cuma abdi ni kan kan keyakinan laki orang kan tu Nabi. Nyuk ona. Lah. Paringin uning abdi na. Napa kira setia tambah keyakinan abdi na. Yakinan dek Allah, keyakinan dek ajunan. Kento saya keterain abdi na. Sebab abdi ni kan orang baru Baru masuk Islam kanjeng Nabi. Artinya teror. Nampak ada keyakinan dah cuman. Lepas terus. Apa saya. Eh kata roen benda apa. Sehingga aku bisa nambahin keyakinan. Jadi mendek demak marah. Marilah pentah. Cik minta apa benda apa sedekiran bisa nambahin keyakinan ke Coba sekitar kanjeng Nabi. Kadis akan berikan bungkan kisah. Coba kisah dikanin di ajunin. Bok bisa nyantir kadis. Dikanin. Bok bisa teroca kadis. Mempasanan ajunan kita bisa kangkui. Madateng kajuan kita. Abdinah sejen yakin dek kependera ajunan. Yakin juga dek kajunan pun Allah atas kekuasaan pun Allah. Di kanjing Nabi, kampungkan si kemah. kau disa, si jauh. Kasa-kasa lah kebala lah. Kebala. Entaren bibat. Kebala soro. Ano soro dia nak. Kebala can kau mangkat okus Orang beduin. Dengan pun lupa kan bungkaan menikah. Hei, kan bungkaan. Be'en etikanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tak ada yang pasanan langsung mireng kan bungkaan menikah. Patros Ongke katas Muk ramuk, muk ramon Gak ongke Akhirnya Miring boleh dekat Selajen eh. Muk ramuk setong nama ni kah Ongke sekali Patros Patros Madep dari kajunan pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bun mukramun berangkat pani. Beni kun mukramun bede budun boleh norok sekali budun. Budun kan bungkan. Norok sekali. Tengok dapat kan kanjeng Nabi bangolok salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari mana? Teng berdui. Kamu pun cukup-cukup ampun. Cukup sekali itu ampun. Tak mahu Nabi terus sakit itu kanjeng Nabi. Yakin abdina. Yakin, yakin. Ampun tak mahu Nabi terus sakit itu ampun. Terus sakit. Anda sawas. Kau beli sawas sekali itu. Ini kasak. Alibadi pun kasakan bukan kasalah. Alibadi pun. Aira beli boleh. Tinggal dapat ke keneng nah. Ramo ke Adisa. Toron boleh ke, ke Sampai sepak ke keneng dekat disak. akhirnya orang se orang badui kentuh minta izin ke Rasulullah. Rasulullah artinya minta izin ke din. terong ngecup dak ke serana ajunan. Terong ngecup dak ke patena ajunan. Ya maralah tarapa. Akhirnya pasanan ni ke ngecup dak ke serana kanjing Nabi, ngecub cukan dak ke patena kanjing Nabi. ngecup patah. Tapi ini berarti ada sujud. Tak ada sujud pun tani. Kayak ngecup patah ini kata apa-apa kayak ini. Dan kadang beda santri pun ini ngecup patah. Kenapa patah ini? Sokoh. Sikil. Sokoh. Sokoh. Sokon gurun. Patah gurun. Dia kecup. Cimin pernah lah kan bi kanjing Nabi diizinkan. Orang ngecup, seran kanjing Nabi, ben ngecup. Dia kepahatan kanjing Nabi. Pahatan kanan kanan kiri kecup kapi. Minta izin boleh se Arabi bani. Orang bedu ini minta izin boleh. Aftin bah terus sujud dekat kak dekat ajunan ki kanjing Nabi. Oh, lah, la man bah Sebab ada makhluk si berhak kangkui esojutin. Si esojutin dia kun pangeran. Pucuk oh, saking esojut dia oleh dekat makhluk. Niscaya ben sengkau ewajib kini bini ni bini dia asojut kalah kena. การคุยงักคุงักิดก็หักหันลาเกนแต่ปีกระนั้นตาอ่อนเลนจ์มักลุกเรียสจุดเด็กมักลุกยี่ตาอ่อนเลนลาที่นั่นจะสังจะพัฒนาบิสะบางอย่างอ่อนเลนสจุดกับมักลุกยี่แค่นั้นนี่บินี่เรื่องวัจิบสจุดกับลาเกน Orang bini, nyopri dan selake. Mun selake pada ke puto, puto dek rem abai pun, toroten. Pekat tepan ni ketompaan. Tepan numpak unta mi selagi. Tepak lemah, lemi selagi. Eka puto pun selake ni. Eka puto nengitas untah ekor rebening itu sonda. Anda gitu. Tawle lah, aku paktan. Tawle tanda, oh lah, tunda. Tegak tempat ni ada entau mang. Lah. Umpam. Eka puto ben selake ni. Kiko tu. Kutu torot ten kada ben selake. Dia yang kun ke lakik kan. Cik peranan gelum on tempat ya. ni. Ini ada entomang. Depan ni atas kendaraan, atas jaran misalnya. Gugang ku aja. Ini cara gelu ke lakik. Cuma umpam, yang buta bansi lakik, kita tunduk. Nenggak mampu, kita tunduk. Ini kewajibnya. Orang bini dia kasih laki. Apa asa apa ini lagi? Apa asa apa asa sunnah? Kau oh, tu izin kasih laki. Izin kasih laki. Tahu lah apa korsokor. Apa asa sunnah? Mohon bulan Ramadan tak usah izin. Mohon bulan Ramadan tak usah izin. Jika apa tak izin, apa aku nak sama puasa? lah tak boleh apa sebab ini bulan Ramadan kau tak kuat mik kengku ya baku nak awas men lah, bulan Ramadan Kalau warna ni binik ni kah? Oh, saya izin. Tak boleh keluar ben serop. Beni pah ngebele rek marek enah. Wah. Walaupun dah datang dari anu mas, kibur mas. Datang di pasar kan. Wah. Mak pak. Kun ngebele rek marek enah. Mesti ni kan izin. Minta izin tak boleh lewat keluar. Tetapi malah terkendali ni bini-bini mempasanan ngelak sekenceng atau usah izin luar keluar ni kata tak terkendali. Secara oning dekian. Patemu kita boleh ni luar. Alaki nenangi ngah-tengah sabar ni. But, ni kebekal menimbulkan kecurigaan, kecemburuan. Selakai mempas tak izin ke. Lemun izin kan tak ada kecemburuan. Mempabar ni bini war keluar tanpa izin dari selakai. Elaknat ben malaikat rahmah. Elaknat juga serang malaikat azab. Malaikat rahmah ini ke malaikat siatu um rahmat. Malaikat azab ini ke malaikat tukang seksa. Kapi ini ke alaknat. Kini bini sebar keluar tanpa izin silake. Mulain bila sampai bila si alaknat ini. Sampai alaknat memang sekecil sekalian pun punten elaknat selama berdenangi luar, selama tak ada pak boleh ke roh mana. Elaknat terus pun. Elaknat terus. Mungkin le Cooper, terdepak ke roh mana, puru ambu elaknat malaikat. Jadi mun tak izin romo-romo le lah tempat keluar ni satu lian. Malah tak sampai bit abit elak nat dan malaikat rahmah. Malaikat abid abid elaknat dan malaikat azab seksa. Urusan laki penikah. Hak pun laki. Nika iu urusin ku laku ni tini kiamat bengada. Semarina solat langsung urusan ben lagi ni saya tanya aki ni ada menghubung dengan ben lagi nah. Kan. Solat ada ada ben. Uh saya kan tak tinda bang tobang pun kan. Kejeli kun tepan Head kat disa tepat alangan abdi nah. Terus han lah lagi apa nama mereka penuhin ben ben. Lah. Jadi ada pertanyaan urusan laki. Kan. Maka nama Nabi orang yang pandai ke tempat ini dalam bulan Ramadan apa ketika si laki. Kan. oleh kanjaran telefon, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Pereng bini kak dito. Kulakut ibrik kehormatan ben Allah ro masuk ke suar ngelak sekenceng apa. Labang si kemak apa lah yang terserah. Kelak sekenceng ya. Masuk dari labang si kak terserah. Asalkan nik winik kak dintoh. Pertama. Asolat selemak waktu tak bang tobang. Mohon berdasar tobang ikut Eh, yang kedua, neng bulan Ramadan apuasa. bulan Ramadan apuasa. Yang ketiga, farajinah dijaga. Saya sampai berdesepong ngampung selain laki nah. Jaga farajinah. Ini kekun khusus kangkui laki nah. Nomor empat atau ada kelakena maka pas dipersilakan masuk dek ke suarga dari pintu yang manapun saja boleh pokoknya sempat ni ya salat khamsah wa samat syahraha wa sanat farjaha wa ta'at ba'laha pertama salat selima waktu yang kedua, somat syahroha, ah, puasa eh dalam bulan Ramadan. Wa sunat farjaha, sinam bertelo, aja gefarjina. Saya nomor empat, wa ta'at sebaalaha, saya ta'at dek kelakin. Tetih ha'an laki eh, pun ni sangat rajah sangat agung sampai-sampai cek saking selake panika akhili dere dari elongah se kangen pas akhili nana dari elong se kacer nik bini dari apekte nak se lake ecelat ben si bini panikah dari apa kita nak kasih laki, ecel lat ben si bini. Deren si akili dari e Nana si akili dari e longa ecel lat ben ka sape. Dari apa kita nak bini dak kasih laki. Ni kaki tak menuin dak kahan laki. Kita menuin dak kahan Timun si bini bani kampun lah hormat ke selake. Selake. Hormat ke si bini. Mu'asyarah bil ma'ruf. Maka dalam kehidupan rumah tangga ya pun. Itu menguntungkan tunya akhirat. Kemudian lo kata meloloh Rogi tunya akhirat. Sekarang jik ini jen melarat. Mula kata meloloh, loloh. Lagi bini. Orang laki si paling sempurna iman. Ini pun si paling fokus akhlak ada ke si bini. Ini si paling sempurna iman. Si paling sempurna iman. Ini pun orang si paling fokus akhlak ada ke keluarga ada ke bini. Rasulullah pernah ditanya sarang salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul mu'minin akmal imanan. Orang mukmin sikak di kanjing Nabi sepaling sempurna iman. Qala ahsanuhum khuluqan ma'a ahlihi. Ya sepaling bagus akhlakah dak ke keluarga dak ke bini. Nek bini panik ke amanah. Nik bini panik keamanan Orang laki harus bertanggung jawab. Orang laki pada kau bisa ngayomin. Orang laki juga bisa nafkain. Orang laki juga bisa bernyaparin. Orang laki juga bisa bertanggung jawab. Orang laki juga saya Adidi ben singawasin dek kabi ini. Nikah tipe orang laki setanggung jawab. Dekik nik bini panikah. Tanda ke si laki gara-gara men sirat-sirat benda lain. Ni ke benih satu-satunya, dan kadang benih satu-satunya, kesalahan dari si bini. Si laki nikah asal enteng. Nek bini Ibrin HP torot kalau siang malam terusan. Pas tak ada mengok congok sekali. Arwah kada emak anru. Aran ah, tang binri. Wah apis bukan. Pis bukan ni sapaan kanjana. Awi'a. Lewi'a ni sapaan kanjana. Hingga wi'a kanca grup sahabat. Ini kita terkontrol akhirnya tanda bagai saya laki. Laman siri-sirian benoreng pun. Ini kisah lati bik saya laki ni. Itu urut mulai awal. Jadi kau tu didik ni bini ni. Ni bini ni kau pun pun nak nikah. Dan kadang gampang tertipu ni bini ni gampang tertipu. Rayu, eh, rayu, lah, yu, rayu, lah, ben orang yang sangka pahit kahwin. Apa tanda ke si laki? Tengah cerai ben si laki. Akhirnya, salah tu sana minta cerai. 40 tahun ibadah na lober. Pas dengkadang ben ini an แชร์รายอยู่รายอยู่ทีนี้ก็บคุณได้กับบินนี้คุณลุกุมรออินว่าคุณลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติ Setiap orang penikah, andi rakyat, amanah. Sekutu, ditang, sekutu tanggungjawab selagi orang menikah. Nik bini, pandai kau tak aku boleh fokus pola mik beda sekian di otang mas kabin. Berjari. Berjari. Mun pasanan orang ni kata niat majer. Anika pada bensi azina man tazawwaja imra'atan bi Siapa-siapa orang singabin orang bini kalau ben mas kabin biasa aja pon. Mangkana pas niat tak nyerakna kasih bini ini kepahwa zanin wa huwa yanwi alla yu'addiyahu ilaiha fa zanin orang laki jadi azina itu kanjeng begitu pun orang autang wa man istadana dainan wa huwa yanwi an la yaqdiyahu fa huwa sariqun orang pas awatang, awatang aku awatang kok kencen niat tak majer haru pada ben sing ada ben sing ngabin orang bini niat tak majer mas kabin azina pada ben si azina Azina akan kun pada bangsa azina. Orang yang otang je niat tak maju dia pada bangsa ngecok. Maka ada kanjing Nabi ingat bahasa ingat. Bi kanjing Nabi ingat bahasa ingat. Sengat-sengat ya. Bi ini Nabi ini. Papa kus ke bi ini nah. sebab ban kafir yang ngalak bin ni dia kalau ban amanat dari Allah. Ada amanat amanat Allah je. Saya ingat cek in main. Ban sing lalaki dek ke farjin ni bini. Jadi kalau ban kalimat Allah. Ngala laki dek ke farjin ni kalau ban kalimat Allah. Eh, cek ban serban nakik. Di selake bani ke pertama, ni kasibi sa'a alatin de kasibi ni pas tak oleh ke lake ni kah nurut ni bini tak keluar keluar itu rot tak oleh sebab ni bini ni aurah, ni bini ni aurah. la yad'uha wa alla yad'aha takhruju min wara'i satri fa innaha 'awrah cek tu orang. Luar keluar lah, bini apa Sebab naik bini ni kau orang. Pas keluar tak aku dungan. Wa khurujuha ismun. Wa tarkun dil muru'ah. Keluar naik bini. Tanpa nutup aurat. Ni ketusah. Beningkel sifat muru'ah. Kemudian yang kedua kewajiban ekon orang laki terhadap nik bini ko tu ngajarin ilmu. Oko mau wudu, salat, puasa. Masalah haid dan semacam ni. Ko tu ngajarin selaki ni. Ini kun tawa bini melulu. Ajari. Ha, kewajiban ni ke selaki. Kemudian yang ketiga, kutubik nafak, kau sehalal. halal cek kota sok kora beri mencet bareng ha-, haram cek beki ke bini mi pasanan dekian ah teti ah teti man ni man ni teti anak anak ah, ketian di bareng haram alhamdulillah Asyik nomor karena kian itu merupakan amanah. Tak boleh pun ten. Eka ni aja. Eka dolimin. Nomor lima, munik bini pani kecangki, nik bini pani kecangki, rewet rempe. Maka ke laki pani ka, kau aja. Karena niat apa kusin dek kasih bini supaya tak sampai terjerumus dek kasih lebih berbahaya boleh. Sebab mempahai lajar, perempuan ni kan sejen, jen parah jen tertib. Ini di antara keharusan-keharusannya pun orang laki dek kasih bini. يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الغيم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأن لها إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم اجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر وما اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الاذهان اصفاها ومن العمل ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق اجزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليان سواك ولا تجأمن ممن خالف أمرك la واسم الله la الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita tetap pagi pun dalam setiap pagi dan juga setiap sore selama sebulan kita pemuka saos dalam jam dan frekuensi serta, uh, kesempatan yang sama insyaAllah. Allah. Rabban idin ibn Allah. Muka-muka sawas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.